محمد نبينا بنور هدينا يحدث من اضطهاد لإخوانهم في الهند لا سيما بعد تمكن الحزب الهندوسي المتطرف الذي يمثله الرئيس الحالي المعروف بمودي إيه موضوع ولاية أسام؟ تتلخص هذه القضية في تهجير 800 أسرة مسلمة من الفلاحين الذين يسكنون أرضا رملية في منطقة يقال لها دارينج في ولاية أسام والحكومة المحلية بتدعي أن هذه الأرض التي فيها بيوت المسلمين ومزارعهم هي تابعة للحكومة قام المسلمون برفع دعوة وقضية أمام المحكمة العليا وقبلوا أن ينتقلوا إلى أماكن بديلة لكن فوجئوا بقوات من الشرطة ومن الجيش حوالي 1500 جندي ومعهم 14 جرافة دمروا بيوت المسلمين وجرفوها وهدموا مسجدين وهدموا المدرسة الإسلامية مما أثار غضب المسلمين واحتجوا على هذا بقوة ففتح الجنود الهنود النيران على هذه الاحتجاجات وأصبحت الأسر المسلمة الهندية على ضفاف النهر في العراء في الشتاء وفي موسم الأمطار هذا الفعل تكرر في ست قرى أخرى هذه المذابح لا يتحدث أحد عن هذا الحزب الديني ده حزب ديني متطرف وكيف وصل إلى سدة الحكم بهذه الخلفية الدينية يجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم ولو أرادت هذه الأنظمة أن تسجل موقفا مشرفا لاستطاعت لأنها تملك أوراق ضغط كبيرة على النظام العنصري الفاشي في الهند لكن الشعوب مع هذا الخذلان الواضح ماذا تفعل؟ ليس أمام الشعوب المقهورة إلا سلاح المقاطعة الاقتصادية الذي أشهرته في وجه الهند الفاشية لا سيما وقد نجحت الشعوب المسلمة في مقاطعة المنتجات الفرنسية هذا واجب الوقت وهو أقل الواجب الذي نقدمه والواحد الحقيقه وهو بيعطر فمه بالصلاه والسلام على رسول الله وبذكر الله صل... رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الله ورسوله بيبقى الحقيقه مكسوف من نفسه والله الواحد بيبقى مكسوف من نفسه من التقصير تقصير يعني عارف طبعا مقدر جدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضيره نبح كل هؤلاء الكلاب صلى الله عليه وسلم وأن ربنا سبحانه وتعالى كفاه هذا المست... هؤلاء المستهزئين أحياء وحيا وميتا وأنه ربنا يطيع نصرة نبيها صلى الله عليه وسلم الصحابة لما كانوا بضع ومئة ومئتان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مأمن من أن تطاله سبة من لسان أحد لما كان حد من آباء الصحابة الغير مسلمين يغلط كان الصحابي يقول له دعني أقتل أبي زي ما عمل كده سيدنا عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لكن أمة تتجاوز المليار وسبعة من عشرة وكل شوية يطلع لنا حد الأمة يحصل فيها أي شيء عادي جدا شوية حاجات كده وخلاص غثاء كغثاء السيل والله انا انا بصف نفسي انا يعني مش بصف حضرتك انا بصف نفسي طب انا يعني عملت ايه انا دلوقتي هطلع استعرض الكلام واروح ان شاء الله اكتب تويته في نصره رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاص واروح انام لا والله لو انا يعني لو انا نموذج للمسلم الحقيقي ما اعرفش نفسه احنا كلنا بنقول اه بس بكلام ولا واحد فينا اصلا بيعملها بالفعل ولا واحد فينا واولكم اولكم الفقير الله أن فالحقيقة ثاني جدا أنه رئيس وزراء الهند ما لقاش حاجة يعملها من أمن العقوبة أساء الأدب الناس عارفة أن الأمة دي ما لهاش من عوامل القوة ما تزجر به أعدائها وده خط اللي كان يفكر يتجاوزه لما كانت الامه دي قويه كانت تتقطع رقبته يعني يعني يعني ما كانش حد بيفكر اصلا يتجاوز خط النبي صلى الله عليه وسلم ما حدش يفكر في الموضوع ده لانه يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ترك امه قويه حتى صحبته صلى الله عليه وسلم فلن يفو فلن يفوتني شرف نصرته جميل جدا والله هذا الكلام الحقيقه واختم بيه لانه الوقت كان خلص كان معانا الزملاء مجهزين لنا حاجات ممكن تستنى لحد بكره وهي آه، ان الاستاذ ابراهيم عيسى هيفسر القران ان شاء الله الف مبروك بدل خواطر الشيخ الشعراوي كل جمعه هتبقى خواطر الشيخ ابن عيسى كل جمعه ان شاء الله فيعني انا بس هختم بخبر صغير كده عن انه الاستاذ كريم الهواري خد ثلاث سنين حبس وارجع لقضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان نختم بيها لانها افضل ختام آه، كريم الهواري خد ثلاث سنين ها ثلاث سنين كده يعني ها خلي بالك واخته انهارت النهارده في الح... في الجلسه يعني وقالت ايه والناس طبعا وفي المحكمه قالوا ايه آه يعني ليه كده الظلم ده ده قتل اربعه ياخد ثلاث سنين فكل سنه وانتم طيبين بس لكن قالوا لنا بكره ان شاء الله نناقش بقى آه ملفات الشيخ ابن عيسى في تفسير القران ان شاء الله بكره نناقشها بالتفصيل لكن خلوني اختم بما قاله اخر واحد اللي هو صالح البنا لما قال إن فاتتنا شرف صحبته فلا يفوتنا شرف نصرته عطروا أفواهكم وألسنتكم بذكر النبي صلى الله عليه وسلم واملأ قلبك املأ قلبك بالرغبة في نصرته لأنه كده كده إلا تنصروه فقد نصره الله الدور الباقي على خيبتنا احنا على الأقل خالص لا تجد أحدا يخرج في الشارع كل التحية طبعا لأهلنا في الهند اللي خرجوا كل التحية لهم ربنا يؤيدهم بنصرك لكن حينما يهان رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجد أكثر من 30 دولة إسلامية محدش فيها لا يقيم وزنا فاعرف إن احنا في خطر شديد ربك يستر علينا وعليكم